Если кому-то интересно, чем занимается команда после поражения на Инве, вот. Олег, мы можем? Можем, можем, я бегу. Ты понимаешь, пацан, ты понимаешь? Ай-яй. Ты же уже попал. Ай, блядь. Ты можешь? Да, вот там, я там убил, мне понимаешь. Смотри, ну шепот, дай тебя залезу. А, тварь, блин. Парень, я самого давно убил. А где вы, блядь? Возможно, первая победа сейчас будет. Парни, можем? Он в виде, он в виде, парни. Помоги, собака, ты, блядь! У тебе! Ну помоги! Да, ну смотри! Пизды! Ну команда дерется, иди драться! Ну пусть дерутся, что? Команда молодцы! Ууу, вперед! Видишь, бью, бью, смотри, ну, ну. Все, готов первый. Туда же этого. И вот этого, смотри. Да ты не Жека, смотришь? У Джека, смотри! никого не убил. Всех убил. Не слышал ни разу, чтобы вот Шепард или Коржек накрали. Сюда, сюда, вот этого, парня, вот этого. Парни, го вот этого, вот э, этого, парня, убить его. Шепард. А? Ты пока ничего не делаешь, проанализируй игру Жеки на темпарке. Тут не надо ничего анализировать, может вот это вот снять ну и вот это. И так, вот это. время. Сейчас покажу. и вот это. А, конкретно три с половиной. Понял. Понял тебя. Вырубай нахуй Съемка видео запрещена. Право, мы людей пошли. Уже дома в Москве как бы. Вырубай! Потому что, ну, тренера уже сменили, потом решафу в команде провели. Ну и в целом в игре тоже решафу провели. Просто убрать. Поменяли игру. Не идет в одной, пойдет в другой. Хорош, парни. Хорош, просто лучше. Джессика, чем занимаешься? В ранг играю. А, это ты играешь в ранг, а парни чем занимаются вчера? Многие не хотят играть в ранг. Они играют в Играют в доту. Ну а что еще делать? Вылетели с турнира, ждем, пока next игры начнутся, чтобы посмотреть его сейчас. Игры идут БДС против Дербира. Как команда себя чувствует вообще да, в целом? нормально. По, а, по морали. Ну, типа, поначалу обидно было, на этом жизнь, так сказать, не кончается. Что, надо искать новые цели, разобраться, в чем были ошибки, все. Ну, разобраться, кто был ошибкой. И, и дропать, и дропать его, И поменять тренера, потому что нужны новые стратегии. Ну, типа. Так что э, пишем на ну, свои заявки, если вы хороший тренер, newstrads Собака gmail. Собака gmail.ru. Туда скидываем заявку. Ну, а в принципе, как мы все уже выяснили, это именно из-за отсутствия новых стратегий произошло. Новые стратегии, ну, да. Вот, вот, вот, допустим, ну вот тут же возьмем, да? Вот у них фьюз и глаз, да? А у нас что? Ну какая-то хуйня напикана, откровенно говоря. Просто говно какое-то. Согласен. Вот посмотрите вот на Дарызере. Вот у них чувак, ну, да, который гранаты один раз в жизни умел кидать. Он только вот проснулся в игре, научился кидать гранаты, так он не умеет их кидать. Вот он сидит в митинге, где сижу я, вот я сижу на моде. Зачем? Ну, потому что стратегий новых нет, я, мне Олег не рассказывает, что сидит, я беру моде. Вот он там сидит на Вардене, он думает, что если он включит очки Глэнс, то его спасет это от гранат, от оглушающих зафи, он максимально уверен в этом, потому что он молодец. А вот я сижу на моде, меня не спасает ничего, у меня нет очков ГЛМ. Так что мы теперь будем играть, я придумал новую стратегию, потому что ну, Олег не может придумать стратегию. Я не могу. У нас нового тренера пока что нет, Ньюстрац, там, собака Джим Я буду сидеть в митинге на тачанке, вот так поставлю пулемет, и буду просто смотреть в окно. И ждать, пока меня убьют. А в атаке, ну, я только на глазе фьюзе буду играть. Ну Потому что ну зачем там помогать команде, что то делать? Просто глаз фьюз и полетел а, умирать. Канада, кстати, отличное место. Тут, ну, испопить только энергетики, и вода обычная, ледяная, вода, чтобы зуб, зуб, льда Там просто, ну, там вот столько воды, остальное стакан льда. И ты либо пьешь, у тебя все зубы выпадают просто уже либо ты пьешь энергетик, сидишь, и у тебя сердце отказывает, ну, после второй баночки уже, потому что ты вчера выпил 20 банок. А, ну, у них сок есть, да, но только утром, когда нормально ребята спят. Ну, обычно тут на завтрак ходит такой джойстик и скутер, они просто в 8 утра вот так дверью лупят, чтобы я проснулся, но я не сдаюсь. Ты снимаешь как жру, Ты не в фокусе. Хочешь быть в фокусе? Сейчас смажу твою камеру в этом торте. Ты в фокусе. Че так агрессивно? Скутер, да, интервью? Игнорирование происходит. Че говоришь, о чем? Ну, давай придумаем что-нибудь. Как ты докатился до такого образа жизни? Игнор происходит. Шепард интервью. А я читал комментарии, фанаты очень хотят интервью именно с Шепардом. Давай придумаем вопросы, мы запишем интервью. Как думаешь? <laughs> Хай, сегодня мы шопимся. Идем. Обязательно у каждого уважающегося человека должен быть бронежилет. Но мы берем, открываем эту штуку, 5000 рублей. Нет. Но, смотрим футболочку, 45 баксов, да? 2000, 2500. Но, я хочу такую футболку. Но надо найти размер подходящий, так сказать. Ну, XS. У меня XS просто, если кто не знал. Хоба, а мы тут не вдвоем с Даном, у нас еще Что есть это? мопед. А у нас э, чемпион футболка хочу. А Дан хочет. Я тоже хочу, но я нищий. Берем. Это берем однозначно. Я в капюшонах два гопника чисто пришли украсть что-то из магазина. Ты слышишь, да, что Джойстик, джойстик, джойстик, вот тебе надо взять. Да ладно, нормальная тема, это Не, она наоборот большая. Ты понимаешь, да, каждая кольцовность больше. Чисто в цепь. Адил, цепь на цепь, вот на это, цепь. Вот это видишь? Нахера тебе золотая цепь? Что, клоун? Я собираюсь одеть цепь на цепь на цепь. Угу. Ну, Надеть цепь на цепь на цепь. Рэпер. Как вы прокомментируете действия этого человека на менеджере? У нас тормозит. Я? Форум. Да. Нихера себе, тормозит. Смотри, чувак, вот тут целый огромный торговый центр, и ты подошел к золотым цепочкам по 100 рублей, правильно? Да. Ну, ты думаешь, тебя вот э, похвалят, да, после этого? Бомба, взял, померил, отлично, беру. Прекрасно. А, Данила, да. расскажи, вот ты уже был в Монреале, что понравилось вообще в Канаде, в Монреале? Ну вот вообще изначально я думал, ну что Канада – это чисто парковка возле Ашана. Но когда я приехал в центр, это просто конфетка. Какой-то Нью-Йорке оказался. Ну, на уровне роли. Ну, конечно, не бухта та самая, но тоже возле. Джесси, какие нравятся? По-моему. Где твои реакты? Вон они твои. Да, да, вот эти три пары, это реакты. А как тебе по качеству носки вот эти твои, которые ты купил, 270 реакт? Реально клевый. Помягко. Только, если на проблема, то что когда в них долго ходишь, прям долго-долго, угу. то ноги иногда болят. Дексанчику кроссы хочу купить подарок. Как Для кому? Дексан. Дексану. Кто это? Ну, игрок Нави. А, -а, -а. Оценит, как думаешь? Вот такие, этот, который такие выглядит бейбы. на 14 лет? Да. Ну, возьми там на два размера больше и все, нормально. Ну да, это нормальная тема. О, это типа Спанч а сколько такие стоят? О, со Спанч вот такие есть для взрослых. А, знаешь, сколько они стоят? Так. 50. 65 баксов. 65? Нет, такой РДВГ будут чисто какие-то мини-ботиночки. Э, реально. Чисто поставить на полочку. 50 баксов, реально. Все напился. <laughs> Веди себя прилично напился. Хочу взять себе сумочку. Вот эту вот. Мне кажется, отличная вещь. А что будешь кодировать? Ну, походу, мелочь, потому что мы уже все как бы в дисбанд, и ну, мне остается только мелочь сюда собирать. Ну, что, железная ручка. Можно еще цепь оторвать, как цепуру просто носить, как рэпер крутой. Я думаю, отличная вещь, обязательно возьму, нет. Не был. Ну, или вот такие часы. Тоже нормально все. Шапка Барби. Ну, ты Барби или нет? Я? Да. Конечно. Дан, объясни ситуацию. То есть мы вернулись в изначальный да. магазин, потому что больше ничего не нашли, да? Да. И мы хотим здесь что взять? Я хочу взять штаны точно такой же расцветки. Как чемпион футболка. Да, да, да. Но есть абсолютно все штаны, но нет такой такой расцветки. И я хожу, как уже дебил, 20 минут еще эти штаны. Может, третьи сутки в торговом Может, третьи сутки тут ходим, помогите, спасите, вышлите деньги на еду. Донатики. Донатики собираем. В описании. Стрим Олега запустят, туда скидывайте. <laughs> На штаны чемпион Да-да, Данилы. Погнали дальше. гранд-финал, да? Угу. Кто победит? До слез. Непы. Уверена? Ну, Непы очень хорошо играют, но единственное, как могут ССГ выиграть, это то, что у них одна карта преимущества. Какая? А, из-за того, что они верхние, верхние Я понял, сетки, я да? думал, Вива там или какое то говно. Не разбираюсь. А, <laughs> понимаю. Слушай, а вот важный вопрос. Мы вот с менеджером нашим дискутировали. Ты считаешь, что это правильно, что одно очко дают на халяву верхней сетки? Да. Почему? Потому что а зачем тогда делать вообще нижнюю верхнюю сетку, если не дает никакого преимущества? Да? То есть, если ты идешь по турниру без э, единого поражения, то есть верхняя сетка это означает то, что ты ни разу не проиграл на турнире в плей-оффе, то у тебя должно быть какое-то преимущество. То есть одна карта это ну, Нормально. я вот так рассуждал, что преимущество нахождения верхней сетки, то, что у тебя есть возможность свалиться в нижнюю. То есть ты можешь проиграть. А да. Если ты в нижней, то ты уже не можешь. Ну, получается, ты в нижней уже проиграл один раз, и встречаешься с финалистами, которые ни разу не проиграли. Почти, практически убедил. В смысле практически? <laughs> Да ладно, неважно. Дан, Дан. Да, да. А кто победит, Нипы? Дай мы уже посмотрим первую карту. Нет, мы идем есть, потому что первая вилла это не надо смотреть. Такие карты не надо смотреть. А кто там победит? Кто-то вообще изи? Ну, я не знаю. Интересно. И не знаю, что это за карта. А, не играл, да, раньше на ней? Не, не, это новое <laughs> добавили только что, прям сейчас. Первый, тестируют, так сказать, парни. Но там... Сколько можно снимать? Журка. Собери люди едят. Реально. Скажи, кто победит в противостоянии гранд-финала? Если не по эту проиграют, а то с PlayStation. А, ну тогда это уже будет 2-0 получается сразу. Ты как относишься Короче, к тому... если не по выиграют, они а бы выиграют. Да? Как относишься к тому, что верхние сетки дают одно очко на халяву? Отлично отношусь. Тоже нравится тебе? Мне нравится. Мне Всем серьезно, нравится? Серьезно, мне нет. Здоров, мне нравится. Это дичь, по-моему. Несправедливость а? какая-то, по-моему ты получаешь возможность в полуфинале отлететь в нижнюю. Так он, а если они не отлетели, то есть, получается, они бы использовали свое право а на так, ошибку, а тогда, а если нет. ты не отлетаешь, то ты меньше игр играешь. И что? Но это и есть твое преимущество, у тебя меньше шансов вылететь. Почему ты должен это преимущество? Может, они больше игр сыграли и разыгрались? А, Ликвид, э, значит, на интернешнале. Понимаю. Че, о чем движу? Да вот Жека говорит, что одно очко в верхней сетке – это нормально лишнее. Ну, типа, на халяву получено. Я считаю, что это нормально. Ясно, блин. Если ты никому не, никому не проигрывал, почему ты, типа, ну, типа, тебя же надо как-то вознаградить. Ну, вознаграждение то, что ты меньше игр играешь, чтобы пройти в гранд Нет, это, это, не то. То есть, если я начну играть в радугу, ты мне поможешь научиться играть? Никто ну. тебе не поможет. <laughs> мне именно никто, да. Не, просто смотри, какая фишка. Если я научусь играть, то я смогу более интересно брать интервью. Задавать вопросы по игре, а не просто вот так от балды. Получишь, что так. Ну да. Гайд есть какой-нибудь? А ты вот когда начинал, ты что вот делал? Ты гайды смотрел? Да нет, просто играл очень много. И нормально, да? И смотрел так? А, стример. И все. Я вот доту, когда учился играть, папе сейчас смотрел, в итоге у меня 3К. Сука великая. Куролес. Да, да. Ну не, я просто там перенимаю из НЭ поведение тренеров. Там, а -а -а. Вот. <laughs> Олег, игра нравится? Приятно? Тебе микрофон дрожит. Давай. Мне очень нравится эта игра, потому что после этой игры я поеду домой. Вот, это правильно. Мне тоже нравится. Я устал отдыхать в этой бухте. Что, получается, неделю, да? Да. Больше недели лютого отдыха в этом прекрасном санатории провел. Чувствую себя 16-летней девочкой. хочу рассказывать, нечего особо рассказывать. Ну, получился квадратурик. Сейчас все построено на импровизации. У команд есть дефолты, у кого-то есть дефолты с двух сторон. Представьте, типа, идешь с одной стороны и можешь с другой, но все это дефолты, ты делаешь это всегда. А, типа, <laughs> во время раундов ты уже, типа, замечаешь какие-то слабые места противника и говоришь, парня а давайте-ка запушим тут, парня а давайте-ка прокинем флешки и убьем этого дурачка. Ты идешь, типа, по одинаковому маршруту. Ты знаешь, что, допустим, я там иду на балкон, джойстик идет оттуда с Жекой, Шепард в это время дронит, скутер идет с другой стороны, и потом может что-то придумываем. Так все как бы карты играются. И все команды так играют. Там нет такого, что там кто-то там по стратегиям гений. Все играют дефолтами и умеют оптим... э, импровизировать. Все только на этом завязано. А то, что писать какие-то про стратегии, это бред полный. Пикнуть кого-то там оперативник, который до этого не пикали, это не значит, что это какая-то стратегия. Это значит, что как бы парни просто э, знают, что они слабее, и не понимаю то, что как бы, у них выиграть шансов мало, и просто кайфуют от игры и берут какую-нибудь фигню. Это это и значит. И выигрывают, потому что они не волнуются. Потому что они все равно не знают, что они слабее. Так же, как мы выиграли в роли по бюджету, мы знали, что они боятся нам проиграть, а мы не боимся им проиграть. И мы просто кайфовали от игры, бегали. А тут ну, мы сидели, у нас руки тряслись, как у девочек каких-нибудь. Когда мы сюда ехали, у меня было чувство, что мы не выиграем этот турнир. Не было такого, что мы типа не пройдем из группы, но то, что мы выиграем, не было абсолютно уверенности, потому что просто сейчас такой период, когда у нас просто не получаются абсолютно все карты. Мы делаем, типа, то же самое, что делаем, наш скилл никак не ухудшился, просто почему-то, ну, не идет. Мы совершаем очень глупые ошибки. Да господи, мы, типа, можем э, 5 раундов из 5 делать все идеально, но потом в каком-нибудь официальной игре, в важном матче, мы можем вместо того, чтобы, допустим, я контролирую синюю лестницу, скутер контролит белую лестницу, Жека ломает потолки, Шепард идет аутсайд, э, предбанник, а скутер в это время просто ходит, отдыхает, мы можем вместо этого, когда все это прекрасно знают, мы можем просто стоять и смотреть в пол в одну дырку в пятером. Просто у нас какой-то брейнлак, я не знаю, просто мы ничего не можем сделать. Просто, типа, такой период выпал неудачно, что не получается. И с этим ничего не поделаешь. Но ну, когда он пройдет, начнем, начнем тушить. Пока не проходит. Мы делаем все возможное. Мы отдаем максимум в игре. И не надо там что-то говорить, что мы э, ничего не делаем. Это мы играем уже после поражения. А то поражение мы чилим. Мы в игру играем столько, что любой работяга с завода реально как бы, ну, подумает, что его работа шляпка по с нашей. Присутствует давление. Ты знаешь, что все сидят, думают, боже, они обязаны выиграть, они такие сильные, господи, выиграете и ты сидишь, понимаешь, что, что типа, ну, люди, ну, как бы ты, ну, просто это как-то давление оказывает на тебя, то, что ты победитель. Вот раньше, допустим, я говорю, как мы выиграли джуду, мы знали, что мы слабее, и мы просто играли свою игру, мы кайфовали. А когда ты, типа, знаешь, что, типа, ты силен, ты переживаешь почему-то из-за этого. Я считаю, что фанатики нас выиграли, потому что они знали, что они слабее и кайфовали от игры, а мы были зажаты и боялись проиграть им. Поэтому мы и проиграли.